姚琛为你讲述《Rise 毕业之夜二三事》。毕业之夜哭的最厉害的是谁？哭的最厉害的是夏之光，就是抽泣， <laughs> 就是感觉上气接不上，呃，下气的那种。你是怎么安慰他的？一起哭， <laughs> 在那种情绪下，你以什么样的话语或者是行动？ 都不行，最好的就是陪伴，陪着一起哭。 <laughs> 现在提起毕业之夜，脑海里第一个想起的是谁？燕许佳，因为他坐轮椅了，佳佳带病，然后还去，就是带着伤痛还要上舞台，就是留下了很深的印象。前一晚，那天晚上我们在群里面说。 太没有实感，了。对，因为我们就经纪人各自发在那个群里面。祝你们在 Rise 的最后一晚好梦！哇，那一下发在群里面，所有人都就是转发发朋友圈，就觉得就太快了，所有人感叹的都太快了。你觉得成团这两年最艰难的时刻是什么？最艰难的时刻应该就是。 刚成团的时候与快解散的时候，对于我来说，因为刚成团代表你就是到了一个新的环境，然后我要去面就要去重新的去适应它。然后为什么说快要解散的时候也困难？因为我要刚适应了两年，要适应了这个环境，然后又要去下一个环境了，然后又开始不知所措。 你想对 Rise 的团粉说什么？就是还是辛苦小十二们两年的陪伴，然后也希望就是我们十一个人现在可能没有说，就是像以前那样的去聚在一起去为大家表演，但是我们私底下可能十一个人还是会聚的，所以希望小十二们也多多支持 Rise 的十一位。有什么想对两年前的自己说的话？就是两年后，每天都抓紧时间跟自己。 身边的兄弟，好好的去度过每一秒，然后希望两年多多学一些东西，对。